خوشکە ئازیزەکانم برا خۆشەویستەکانم سەلامی خوای گەورە لە هەموو لایەک لە ڕێگاکانی گەیشتن بەرەو خوای گەورە یان ڕێگاکانی چوون بۆ لای خوای گەورە یەکێ لە گرنگترین ڕێگاکان ئەتوانم بڵێم سەرەکی ترین ڕێگا بریتە لە بوونی سیقە و یەقین بەرامەر بەخوا و متمانە بەخوا خۆشەویستانم هەر یەکێ لە ئێمە لە من و تۆ باوەڕمان بە وجودی خوا هەیە باوەڕمان بە ڕەقیبی خوا هەیە، باوەڕمان بە عیلمی خوا هەیە، باوەڕمان بە حیکمەتی خوا هەیە، بە دەسەڵاتی خوا هەیە. بەڵام تا چەنی ئەمە بووە بە واقع لامان، هەتا چەنێک ئەمە یەقینە لامان، تا چەنێ باوەڕمان پێیەتی، کاتێ تووشی کێشەیە بوویت، تا چەنێت یەقینت بە خوا هەیە کە خوا ئەتوانێ ئەم کێشەیەت لە کۆڵ کاتەوە، کاتێ تووشی ناڕەحەتییەک بووی، چەنێ متمانە و سیقەت بە خوا هەیە، ئەم ناڕەحەتی لەسەر لابەرێ کاتێ تووشی نەخۆشییەک ئەبی، کاتێ تووشی کێشەیەک ئەبی، کاتێ پێداویستییەکت هەیە. گەورەترین گرفتی ئێمەی مرۆڤ، ئێمەی باوەڕدار ئەوەیە کەمی یەقینە. هەموومان یەقینەکانمان لەسەر زمانمان بەرەو خوار ناڕوا. هەموومان ئەڵێن یەقینمان هەیە بەس وەرە کاتی ئەکەین ئەکەینە حاڵی تاقیکردنەوەوە ئەکەوینە کێشەیەکەوە قەزیەکەوە ئەو کاتە دەرئەکەوێت کە ئێمە ڕاستمان نەکردوە لەگەڵ یەقینەکەمان ئەزانن مەبەستم بە یەقین چییە؟ خۆشەویستانم ئەزیزانم ئێمە سێ مەرحەلەی یەقینمان هەیە عیلمی یەقینمان هەیە عینی یەقینمان هەیە حەقی یەقینمان هەیە بۆ نموونە با شیکەینەوە. ئەڵێن وڵاتێک هەیە بە ناوی سوید. سوید وڵاتێکە هەیە. کاتێک چەند کەسێک، چەند دۆستێک، چەند ئازیزێک، چەند کەسێکی ڕاستگۆ خەبەر ئەهێنن بە تۆ ئەڵێن فڵان کەس وڵاتێک هەیە لە ئەورووپایە بە ناوی سوید. کاتێک کە تۆ چەند لە چەند ڕێگایەکەوە بیستت شتێکت بۆ دروست ئەبێ ئەبێ بە عیلم بە عیلمی یەقین لە ڕووی عیلمیەوە یەقینت هەیە بەڵێ عیلمم هەیە کە وڵاتێک هەیە بە ناوی سوید ئەمە عیلمە بەڵام دواجار لە شاشەی تەلەفیزیۆنەوە ئەیبینیت طبعا لە عیلمی یەقینە ڕەنگە چەند کەسێکی تر بێ بڵێ بابا وڵاوانی ئەسلی نییە کێڵێ سوید هەیە ئەوە هەڵیان خەڵەتانویت ئەسلی نییە کەواتە تۆزێک گومانێ بۆ دروست ئەبێ بەخوا ڕەنگە ئەم ڕاستکا ڕەنگە سوید وڵا وجودی نەبێ دوایی یەت مەرحەلەی دوم دەست پێکا لە کەناڵی تەلەفیزیۆنۆ ئەی بینیت وڵاتێک کە بە ناوی سوید ئەی بینیت ئەمە وڵاتێک کە بە ناوی سوید و خەڵگێ و خەڵک ئەڕوا ئەبێ بەچی عینی یەقین جارێتر پلێتر یەقینەکەت بەرزەبێتەوە بەڵام دواجار کەسێک یە دەڵێ وەڵای کاکە ئەم ڤیدیۆیە دروست کراوە لە چەند ڤیدیۆیە دروست کراوە ئەمە دووبارە ئەکەویتەوە گومان وەڵای ڕاستە ڕەنگ ئەمە دروست کراوە بێ بەڵام لە مەرحەلەی سێمە ئەگەر هاتن پاسپۆرتت بڕی ڤیزەت بڕی چوی وڵاتی سوێدیت کرد بڕی چیتە وڵاتی سوید بە کۆڵانەکە ناپیاست کرد تێکەڵی خەڵکەکەی بوویت شوتە سەرانگای شارەکان گەڕای کۆڵانەکان گەڕای ئەبێ بەچی حەقی یەقین دوای کە هاتیتەوە ئەگەر یەک ملیۆن کەس بێن و بە تۆ بڵێن شتێک نییە بە ناوی سویدەوە تۆ باوەڕەکەی ئەمەە گومانێ بۆ دروست ئەبێ بێگومان نەخێر یەقین بەرامبەر بەخوا ئەبێ بەم شێوازە بێ کاتێ خوای گەورە بڕیاری شتێکی دا بەڵێنێ شتێکی پێدای ئەبێ یەقینت هەبێ متمانەی کاملت هەبێ کە ئەمە خوایە و دەسەڵاتی هەیە بەسەر هەموو شتێکە یەکێک لە ساڵحین باسی خۆیەکە ئەفەرمەیە لە سج نابووین ئەفەرمە لە سج نابووین سجنێکی زۆر ناڕەحەت ئەڵێ پیاوێکیان هێنا خەڵکی بەحرین بوو ئەڵێ هەر هاتە ژوورەوە سەلامی لە ئێمە کرد و چووە سەجدە نوێژی کرد و چووە سەجدە دوای ئەوەی سەجدەی برد و سەلامی دایە و دەستی بەرکەوە فەرمی یا ڕبی سوێن بە عیزەت و جەلالی خۆت ئەبێ تەنها ئەم شەو لێرەیا بم ئەبێ تەنها یەک شەو لەم شوێنەیا بم ئەڵێ ئێمەش کە سەلامی لە دەستمان کرد پێکانی نوتمان قوربان گیان ئەمە چی دوعاە بۆ کردێت ئەفەرمێت چوو و گەڕایە و فەرمووی، متمانەتان بە خوا هەبێ، گوێڕایەڵی خوای گەورە بکەن لە خۆشیەکانا بۆ ئەوەی لە کاتی ناخۆشەکانا فریاتان کەوێ. من بە تۆی بەڕێز ئەڵێم، خوشکە بەڕێزەکەم، برا ئازیزەکەم، هەتا چەنێ متمانەت بە خوا هەیە؟ کاتێ دووچاری کێشەیەک ئەبیتە تا چەنی متمانەت بە خوا هەیە؟ ئەو هەموو ئاەتی خوا ئەخوێنیتەوە لە قورآانە لە قوتابخانەکەمان حانوتێکمان هەبوو ئەڵێ وەکو مامۆستایە منیان کرد و بە سەرپەرشتیار چەند کارمەندێکی هەبوو ئێواران کە پارەکان ئەهێناوە ئەیان خسە بەردەستی من ئەمژمارد و تەسلیمی سنووقی ئەم خسنا و سنووقی قوتابخانەوە ئەڵێ کارگوزارێکشمانە بوو ئافرەت تێ بوو بێوەژن بوو ئافرەتی زەعیفی داما و فەقیرۆکە بوو بە زۆر دیندار بوو ئەڵێت ڕۆژێکیان دوکار پارەکەم ئەژمارد پارەکە زۆر بوو لەدەستما ئەمژمارد ئەژ ئاوا سەیری ئەکردم ئەڵێ منیش ئەو بۆ خۆشی پێم دوتم ئەگەر ئێستا ئەم پارەیە هی تۆ بێ چی ئەڵێ وتی من داوای داوای فەزل لەخوا ئەکەم ئەو فەزلی خوایە وتم باشە ئەی ئەگەر ئەمە بیبێ بە سەدان هەزار چیەکەی وتی وەڵا یەکسەر ئەچم خانویەک ئەکڕم بۆ ئەوەی مناڵە هەتیوەکانم لە کلێچیتی ڕزگار کەم ئەڵێمی دەست بگرە بە پێکەنی وتم داماو بە پیاوی دەوڵەمەن و ئینسانی دەوڵەمەن خانو ناکڕێ تۆ ئێسا ئەتەوێ لە بە حانوتێک بە پارەی حانوتێ خانو بکڕی ئەڵێ ئەوی زۆر بەس عجیب ئەڵێ سێری چاوی کردم و وتی تۆ داماوی خۆ من داوام لە تۆ نەکردووە من داوام لە خواکەی خۆم کردووە خوایەکی بەدەسەڵات ئەڵێ وەلحاصل کۆتاییمان پێناو بەرەو ماڵ ڕۆشتمەوە ئەڵێ چوم سەرێکم دایکم زۆر زۆر مەشغوڵە تەلەفونەکە ئەم سەر ئەو سەر وتم داگیان خێرە ئەوە چییە؟ وتی فڵان ئافرەتە ناسی ئەوەی کە لە مێردەکەی جیابەوە وتم بەڵێ وتی خۆی و چەند مناڵێ بوو ئێمە چەند خێرخوازێک کۆ بووینەوە چەند کەسێک لە ڕوو چەند خێرخوازێکەوە بڕێ پارەی باشمان بۆ کۆ کردەوە خانوێکی بۆ بکڕین وتم ئێ؟ وتی ئێستا تەلەفۆنم بۆ کردووە وتوومە فڵان کەس ئەوە ئێمە مژدەت لێ بێ پارەمان کۆ کردۆتەوە پارەی خانوویەکی ڕێک ئەکا پانەکی خانوویەکی چاک لە کوێی پارەکەت بۆ بێنین بێ بە خانوو ئەژ وتی وەڵی سوپاستانەکەم سوپاس بۆ خوا لەگەڵ هاوسەرەکەمە ڕێکەوتینەوە گەڕام و ماڵی خۆم وتم ئەیە پارەکەوتی وڵی پێویست نیە مەخانوی خۆمانەیە هاوسەرەکەم پارەیە و دەوڵەمەە پێستمان پێ نییە ئەڵێ ئەی دوایی وتی وەڵای تەلەفونەکەم بۆ هەر خێرخوازێک ئەڵێ تازە نیەتی خێرخوازیمان لێ ناوە بزانێ چێ ئەناسی کەسێکی داماو و فەقیر بیە بەو کەسە ئەڵێ لەو ساوە تەلەفونەکەم کەسێکم دەست ناکەوێ فەقیرێک هەژارێک ئەم پارەی بەمێ بیا بە خانوێ بۆ خۆی ئەڵێ یەکسەر بیری پیرێژنەکەم کردەوە لە تەنیشتی خۆمە وتم وەڵای دایە وتی ئا وتم وەڵای پێش ئەوەی بێمەوە شتێکی ئاوا ڕوویدا ئافرەتێکمان لایە هەتیوبارە کرێچیە ئەو قسەی کردووە وتی ڕۆڵە چی لەوە باشتر چی لەوە باشتر هەیە لەوە باشتر بێ تەلەفۆنی بۆ بکە خێرا ئەڵێت عجیبەکەی لەوە بوو تەلەفۆنم بۆ کرد هات لەگەڵمانە کە بچین بۆ نوسینگەیەک خانوێکی بۆ بکڕین ئنجا ئەڵێت یەک دەرسی کەورەی فێر کردم ئەڵێ کەژنەکە گەشت ئەوێ گریا دەستی کرە گریان و سپاسی خوایە کرد ئەی فەرموو ئەیز ئەمزانی خوایە جەن وەڵام مەیتەوە ئەڵێ یەک دەرسی گەورەی فێر کردم کە ئەویش متمانە بوو بەخوا چونکە ئەو ژنە بە منی وت من داوا لە تۆ ناکەم داوام لە خوایەکی بەدەسەڵات کردووە ئەو ژنەی نیۆڕۆ پێی پێەکەنیم ئێستا بەدەستی خۆم پارەکەم بۆ هێناوە خۆشەویستم ئەزیزەکەم ئەو کاتەی کە تۆ داوا ئەکەی داوا لە خوایەکی بە دەسەڵات ئەکەی بەداخەوە دوعاکانی ئێمە سیقەکانی ئێمە متمانەکانمان پڕە لە خەلەل پڕە لە شک و دوودڵی بە کەسێک کەڵی کاکە بۆ دوعا ناکەی وەڵی مامەسە دوعاشم کردووە کەسێکە تووشی سیحرە بێ سیحر و جادو فاڵێساوە زۆر باوە چەنەها کە سەلەفونەکە مامۆسا چارەسەر چییە خوشکە بەڕێزەکەم برا تابان زۆربەی زۆری ئافرەتە خوشکە بەڕێزەکەم برا بەڕێزەکەم چارەسەری سحر و فاڵ و جادو و چاو حەسودی دوو شتە قل اعوذ برب الفلق و برب الناس بیخوێنە کۆتای پێ هاتووە وڵی مامۆسا خوێندم ئەزای چۆنێ خوێنێ وەکو تاقیکردنەوە ئەی خوێنێ ئەلی کاکە بڕات بە سیحرێ بەڵێ قورخوای لە قورانە باسی سیحری کردووە ئەی چۆن سیحر لە قورانە هەیە باش بۆ متمانەت بەوەی کە سیحر لە قورانە هەیە ئەی بۆ متمانەت بەوەنیە کە چارەسەرەکەی لە قورئانایە؟ گرفتەکە لێرایە ئێمە بەپێی هەوا و ئارزوی خۆمان متمانە ئەبەخشین بە شتەکان تەنانەت زۆر جار متمانە بەخشینەکانشمان سەلبیە ئەگەر ئەو خوشکە بەڕێزە ئەو برای کاڵێت نفوسە چاوە حەسوودیە سحرە بەیەقینەوە مەعوزەتەین بخوێنێ کۆتای پێ هاتووە بەس کاتێ تۆ وەکو چارەسەر ئەڵێ بە ئەمەش تاقی بکەمەوە کێشەکە لە تۆیە تۆ بە یەقینەوە نایکەیت ئەو ئاەتی کە تۆ چارەسەر نییە لای چەنەها پیاوچاک و عالم و پیاوی گەورە و خواناس چارەسەر بووە سوورەی فاتیحە شفا بۆ بۆ نەخۆشی بەڵام بۆ مزۆ شفانێ چکە بە متمانە و بە یەقینەوە ناخوێنی ئەززەکانم زۆر مهیمە ڕووت لە هەرچییەک کرد بە یەقینەوە زۆرجار ئێمە متمانە بە سەلبی لێکە دەینەوە بۆ نمونە احترام بۆ گەنجەکانەیە بە تایبەتی گەنج لە مەسەلی ڕزقە کاسبی ناکە هەوڵ نادا تێ ناکۆشێت بۆ لە بەرەوەی خوا ڕزاقە ئەڵێ ڕۆژێکیان شێخ معروفی کەرخی ئەفو شەفیقی بەڵخی ڕحمەتی خی گەوری لێبێ لەگەڵ ئیبراهیمی کوڕی ئەدهەما بوو. هات بۆ لای، چاکچۆنی لەگەڵا کرد و وتی، ئەی ئیبراهیم، وتی، بەڵێ، وتی، هاتووم خوا حافیزیت لێ بکەم. وتی، خێر؟ وتی، وەڵای سەفەرێکی بازرگانیم هەیە و ڕەنگە دوو سێ مانگم پێ بچێ. نازانم لەو سەفەرە چیم بەسەرێت، بۆیە هاتووم هەم خواحافیزی و هەم گەردن ئازایی، چونکا سەفەرێکی دوورودرێژە و ڕەوانەیە نەگەڕێمەوە. ئەڵێ خواحافیزی لێ کرد و بەڵام دوای دوو سێ ڕۆژ گەڕایەوە. ئیبراهیم هەمسەرکی شەفیقی بەڵخی گەڕایەوە، شەقیقی بەڵخی گەڕایەوە. فەرمووی ئەوە بۆ گەڕایتەوە بەڵخی؟ وتی وەڵای ڕووداوێکی عەجیب لە ڕێگا ڕوویدا ڕێک فکرە و تێڕوانینم گۆڕا. وتی چی بوو تێڕوا چی بووت بینی؟ وتی وەڵای کاتێک ئەڕۆشتین بە ڕێگایا لە ڕێگا لاماندا بۆ ئیسراحەت کردن. بۆ ئیسراحەت کردن نانمان دا منیش ئاوا ئاگام لێ بوو پارچەی نانمان دا نابوو خواردن باڵندەیەک هات خواردنەکەی برد و ڕۆشت چەند جارێ ئەمە دووبارە بۆ وتم ئەبێ بزانم ئەم باڵندەی بۆ کوێچێ ئەڵێ دوای کەوتم زۆر ڕۆشتم زۆر ڕۆشتم سێرم کرد لە پەنا بەردێکە مارێکی کوێر کەوتووە ئەم باڵندەیە ئەم خواردنی ئێمە بافرەتە بەردەم مارە کوێرەکە وتی ئێ وتی منیش کاتی ئەوەم بینی وتم دەی ئەگەر خوایەک ئەو مارە کوێرەی لەبیر نەچووبێ بەم باڵندەیە خواردنی بۆ بنێرێ تۆ بڵێی منی لەبیر چووبێ تۆ بڵێی شەقیقی بەلقی لەبیر چووبێ و ڕزقی نەیا بۆیە وتم پێویست بە سەفەر ناکە و کاسپی ناکە و گەڕامەوە ئەڵێ وتم ئەڵێ ئیبراهیم ئەدەم پێی وت ئای چیت بەخۆت کرد وتم بۆ وتی یعنی تۆ ئەمەنە بچوک بیر ئەکەیتەوە ئامادەی ببی بە مارێکی کوێر و باڵندە ڕزقت بدا؟ ئەی بۆ بیرت نەکردەوە با من بچم تیجارەتەکەم بکەم وەکو ئەو باڵندەیە وابم چەنەها ماری کوێر هەیە ڕزقی بدەم و لەسەر من نان بخوا خۆشەویستەکانم مهمە متمانە بەخوا مت مهمە سیقە بەخوا سوێن بەخوای گەورە هەر کارێک ئەکەی بیکە هەر هەوڵێک ئەدەی بیکە هەر کۆسپێک هاتە ڕێت بەس متمانەت بەخوا هەبێ کیفایەتە بەڵام وتم گرفتەکە لەوەیە خوشکە بەڕێزەکانم برا ئازیزەکانم ئێمە ئەم شتانە وەکو تەجروبە بەکارێنین ئەڵێ بۆ دوعا ناکەی کەسێکە خوا مناڵی پێ نەداوە تا ئێستا مناڵی نییە ئەچێت بۆ لای دکتۆر چووە بۆ لای نازانم ئەم فلان ئەکە فلان کەس چووە بۆ لای شەخس و مش- بۆ هەموو شتێک ئەچێت هەرچی رێ ئەیگرێت بۆ ئەوەی خوا مناڵێکی باتێ پێی ئەڵێ ئەی بۆ دوعا ناکەی ئەڵێ بەخوا مامۆستا دوعایشم کردووە ئەی باشە بۆ دوو رکات نوێژ ناکەیت و لە سەژدە داوا لە خوا بکەی ئەڵێ دەی باشە تاقیەکەمەوە تاقیەکەمەوە خوای گەورە تاقی ناکرێتەوە ئەبێ خوای گەورە بە متمانەوە داوای لێ بکەی ئافرەتێک مناڵی نابوو دکتۆرەکان ئیزنیان دابوو ئەڵێ پاش ماوەیەک سریان کرد حوسێنەکەی سری کرد خێزانی حەملی هەیە وتی مژدت لێبێ حەملم هەیە خەڵک سەیری لێ هاات ئەم ئافرەت دکتۆر ئیزنی داوە ئاخر چۆن ئەکری حەملی هەبێ چۆن ئەبێ ئەم ئافرەتە حەملێ بێ لە کاتێکا دکتۆر ئیزنی داوە دەستی لە شوێداوە مێردەکەی وتی چیت کردووە؟ چۆن تۆ حەملت دەیە؟ وتی وەڵای ئەزانی چیم کرد؟ وتم وتی چیت کرد؟ وتی وەڵای شەوێکیان زۆر زۆر بێتاقەت بووم، زۆر خەفەتبار بووم، گوێم لە دەنگی مناڵەکانی دراوسێمان بوو کە دایکیان یاری بۆ ئەکردن و یاریان ئەکرد، منیش چەند ساڵە خوا گەورە مناڵێکی پێ نەبەخشیوم، بۆیە فکرەیەکم بۆ هات هەڵسام چووم لای ئەو ژنەی دراوسێمان وتم ئەتوانی بێشکەکەی خۆتم بەیتێ؟ وتی بۆچی؟ وتم ئیشم پێیەتی. وتی، منیش مێشکەکەم دانا ڕێک خستمە بەردەمی بەرماڵەکەم و دوو ڕکات نوێژم کرد بۆ خوا، دوای نوێژەکە وتم، پەروەردگار! تۆ خاوەنی من و تۆ خالقی منی، تۆ منت دروست کردووە، من داوات لێ ئەکەم، لێت ئەپاڕێمەوە، مناڵێکم بەرێ بیخارم ئەم بێشکە و بە دەستی خۆم ڕایبژێنم. فەرمووی، سوێند بە خوای گەورە دوو ڕۆژی پێ نەچوو، سەری سێیەم ڕۆژ هەستم کرد کە تەبیعەتم تێکچوو، زانیم حەملم هەیە. داوا لە خوا بکە بە یەقینەوە خوشکە بەڕێزەکەم برا ئازیزەکەم هەر کێشەیەکت هەیە وەکو موسا عەلەیه سەلام وەرە بکەوە مەوقیفێکی وەکو موسا عەلەیه سەلام بەردەمی دەریایە ئەی دواوەی کێیە فیرعەونە بەدەسەڵاتترین و ستەمکارترین سوپای سەرزەوی خۆی و هەموو سوپاکەی پێشەوەی دەریا و دواوەی جەیشی فیرعەون بەڵام موسا ئەفەرمێ چی کاتێک هەموو قەومەکەی هەموو هاوەڵەکانی وتیان ئینا لەمودرەکون تەواو کۆتاییمان پێ هات بەڵام یەقینی موسا عەلەیهی سەلام فەرمووی چی کەلا شتی وان نییە ئینە مەعی ڕەبی سەیەهدین خوام لەگەڵایە ئەو متمانەی کە دایکی تیا دروست کرد کاتێک کە فیرعەون هەرچی مناڵێ سەری ئەبڕی دایکی ئەم کۆرپەیەی پێیە ئەیەوێت ڕزگاری بێت لە کوشتن ڕزگاری بێ بەڵام خوای گەورە وەحی بۆ نێر ئیلهامی بۆ ئەنێرێ ئەترسی مناڵەکەت نەمرێ بەڵێ خوایە گیان دەفڕیدە ناو ڕوبارەکەوە سبحان اللە خوا پێت ئەفەرمێ ئەخ خوایە من ئەمێ ئەم مناڵم ڕزگار بێت ئەمێ ئەم مناڵم لە مردن ڕزگار بێ بەڵام خوا پێ فەرمێ فڕیدە ناو دەریاکەوە فلیەم فرێ ناو دەریاکەوە سبحان اللە تۆ ئەکرێ شتی وابێ ئەکرێ شتی وابێ ئەم دوعاکە ئەمێ مناڵەکەم ڕزگار بێ ئەوەڵێ ئەگەر تۆ ڕزگاری بقە دەریاکەوە بەڵام متمانە بەخوا ئەلێرە دەورە بینێ تا چەندێ متمانەی بەخوا هەیە بەو پەڕی متمانەوە فڕێ ئەدا دوای چی دەرەچێ ئەبێ بۆ موسایی کە فیرعون لەسەر دەستا کۆتایی پێێت خۆشەویستن هەرچی ئەگەکەی هەر داوایەکت هەیە ئەگەر نەخۆشیت ئەگەر کێشەت هەیە ئەگەر کۆسپێ لە ڕێگەتایە ئەگەر هەر شتێک هەیە بە متمانەوە داوا لە خوا بکە متمانەت بەخوا هەبێ یەقینت هەبێ بەرامبەر بە وەعدی خوا بەڵام وریابە پەلەش مەکە یەکێ لە مشکلەکانی ئێمە زۆر پەلە ئەکەین موسا عەلەیهی سەلام لەگەڵ هارونا تۆ دوعا بکە بە متمانەوە دوعا بکە ئەنجامەکەی بسپێرە بە خوا ئیلا خوای گەورە دەروت لی ئەکاتەوە ئیلا خوای گەورە هەلێکت بۆ ئەسازێنێ خەبابی کوری ئاراد ڕەحمەتی خوای گەوری لێبێ هاوڵی پێغەمەری خوا بوو ڕزای خوای گەوری لێبێ هاوەڵی خۆشەویستمان بوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام، بەڵام ئەو تەعزیبەی کە ئەو پیاوە درا لە مێژووی مرۆڤایەتیە تەعزیبی وا نەدراوە. ئەڵێ پشکویان بۆ سوور کردبۆ پشکۆ ئائاوا لەو وڵاتە گەرمەی مەدینەیە ئەم کوڕە فەقیریان لەسەر پشت ڕائەکشان لەسەری قرچە قرچی گۆشتەکەی ئەهات. گۆشتەکەی ئەسوتا قچە قچی گۆشتەکەی ئەهات هاوەڵان ئەفەرموون سوێن بەخوا بۆنی سوتانی برژانی گۆشتەکەی خەبابمان ئەکرد کۆڵانەکانی مەکە پڕ بووە لە چی لە بۆنی ئەوە ئەیان برد دوای ئەوە لە هۆشی خۆی ئەچوو ئەیان برد بۆ ڕۆژی دووەم دووبارە بۆ ڕۆژی سێم دووبارە ئەمە چەند جارێ دووبارە بۆوە کۆڵانەکان پڕ بووە. لە بۆنی سووتانی ئەم گەنجە. بۆیە ڕۆژێ خەباب بەم ناڕەحەتیەوە لەگەڵ چەند هاوەڵێکی ترا چوونە خزمەتی پێغەمبەری خۆشەویست علیە سەلات وسلام فەرمویان ئایا دوعامان بۆ ناکەی؟ ئایا دوعا ناکەی خوا ڕزگارمان کا؟ ئایا دوعا ناکەی خوا سەرمان خا؟ فەرمو ئێوە پەلاکەن ئەی پێغەمەری خوا ئەخی ئەم کوڕ ئەبرژێنرێت هەموو ڕژێ لە ناو ئاگرایە بەڵام ئەو متمانەی بەخوا هەیە و ئەیزانێ ئەم شتە زەمەنی ئەوێ کاتی ئەوێ. خۆشەویستەکانم لە ژیانا گەورەترین شت ئەوەیە متمانەت بەرامبەر بەخوا هەبێ. ئەمە لە کاتی کەی ڕوو ئەدا؟ ئەو کاتەی کە ئەکەویتە کێشەیەکەوە. ئەو کاتەی گرفتێکت بۆ دروست ئەبێ. جاری پێشووش ئەو قسەیەم کرد. وتم ئەها کاتێک کە تۆ پێت هەڵ ئەکەوێت پەنا بۆ چی ئەبەی؟ کاتێ پێت هەڵ ئەکەوێ پەنا بۆ ماڵەکەت ئەبەی؟ بۆ سامانەکەت ئەبەی؟ چونکە کاتەکەی ئەو منەکە من مەجای ئەوەت نییە بانکەی دایکە باوکە ماڵەکەم سوپا نە یەکسەر قا یەکسەر یا ئەڵڵا ئاگات لە خۆت بێ کە لە کورتترین کاتا پەنا بۆ خوا ئەبەی لە کاتەکانی ترا پەنا بۆ خوا بەرە بەڵام متمانەت هەبێ یەقینت هەبێ سوێن بەخوای گەورە هەر کەسێ لە ئێمە هەر موسڵمانێ هەر باوەڕدارێ دەرس بەرز کاتەوە داوایەکی هەبێ لە خوا متمانەی هەبێ بەرامبەر بە خوا متمانەی هەبێ ئەم نەخۆشیە ئەم بەڵایە ئەم ناڕەحەتیە ئەم کارەساتە کۆتاییە ئیلا کۆتاییەت. ئافرەتێکە بوو مەیمونەی ناوبوو ئافرەتێکە بوو مەیمونەی ناوبوو ئافرەتێکی خواناس و حافزی قورآن بوو کوڕێکیە بوو ناوی عەبدوسەمەد بوو ئەفەرمە ڕۆژێکیان سیرمان کرد بەر هەیوانەکەمان خەریب و ئەڕوخا ئێمەش کۆمەڵی هەژار بووین مناڵ بووین ئەڵێت ئاگام لێ بوو دایکمانە دوعای کرد و پارچەیە شتی پێچایەوە چرم بوو پێچایەوە و خستە شتێکی لە نووسی و خستە ناو دیوارەکەەوە ئەفەرمێت بیست ساڵ تێپەڕی بەسەر ئەو وەزعەیە بیست ساڵ تێپەڕی بەسەر ئەو وەزعەیە دایکم وەفاتی کرد خوا لێ خۆش بێ ڕۆژگیان لەگەڵ براکانمە دانیش من خوشک و براکان بیادی دایکمان نەکردەوە بیری ئەو ڕۆژانەمان ئەکردەوە کە دایکم لە ناومان نابوو کە چی ئەڵێ هەر کەسە و یادگارێکی جێڕایەوە ڕەهاتە سەری من قەدەری خوا ئەو یادگاریم بکەوتەوە وتم وەڵای ڕۆژێکی زستان بوو، هەورە بروسکە و پوومەئین بوو، هەورە تریشقە و هەورە گرمە بوو. بارانێکی بە خوڕ بوو، خانووەکە خەریب و ئەڕووخا. قرچەقرچ تێ کەوتبوو. ئەڵێ دایکم بینی شتێکی خستە بەینی ئەو دیوارەوە. ئەڵێ هەڵسام سەیرم کرد شتەکەی وەکوو خۆی لە ناو نەچووبوو. پاش بیست ساڵ ئەفەرمێ دەرم هێنا، نووسرابوو، ئەی ئەو زاتەی کە زەوی و ئاسمانەکانت ڕاگرت و ماڵەکەم ڕاگرە، مەیڕووخێنە. ئەفەرمێ سوێن بە گەورەی خوا هەر ئەوەنەی دەرمان هێنا ئەو بەرهەیوانە بەس پشت ئیشمان پێ نەمابوو چکە خالی ترمان کردبوو ئەڵێ ڕێک بەرهەوانەکە ڕووخا دوای بی ساڵ ئەم متمانەیە زۆر مهمە خو خۆشەویستان خۆت ڕابێنە لەسەر بە متمانە بوون بەخوا بەڵام بەڕاستی ئەڵێم متمانەکانی ئێمە سیقەکانی ئێمە تەنها لە ناو زمان و دەممانایە ئەوەنەی کەوتینە کێشە ئەوەنە کەوتینە گرفت هەرچی رێگایە ئەیگرین هەرچی رێگایە تاقی ئەکەینەوە بیرمان ئەچێ رێگاکەی خوا تاقی بکەینەوە خوای گەورەیش خوای گەورەیش یەک رێگای داناوە واستعینوا بالصبر والصلاة واللهی نەخۆشی واللهی کێشەت هەیە ئەوەی مناڵی نابێ ئەوەی هاوسەری بەنسیب نەبووە ئەوەی قەرزارە ئەوەی هەژارە بەینی تۆ و چارەسەری ئەو کێشەیە ئەوەیە دوو رکات نوێژ بکە و لە سەژدەیە داوا لە خوا بکە بەڵام بە یەقینەوە. خۆشەویستمان عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەر کاتێ تووشی ناڕەحەتیە بوایە دوو رکات نوێژی ئەکرد. خۆشەویستمان وایە کرد. تۆش ئەتوانی وا بکەی خۆشەویستەکەم. بەڵام تکا ئەکەم. با بە یەقین و متمانە بە خواوە داوا بکەین. با دوعاکانمان ڕووکەش نەبێ. با وەکو تاقیکردنەوە تاقی نەکەینەوە. بەڵکو متمانەمان هەبێ خوایەکی بە دەسەڵاتمان هەیە، خوایەکی عەلیممان هەیە، خوایەکی حەکیم و خەبیرمان هەیە. داواکەم لە خوای گەورە بۆ خاتری ناوە پیرۆزەکانی خۆی یەقینمان پێ بەخشێ. وامان لێ بکا متمانەبوون بە خوا سەرا پای ژیانمان بگرێتەوە